Uh, hello, my friend. How are you doing today? Nice talk, brother. I like you. You are very kind. Uh, you are from Russia or uh, from Belgium or from France. Je m'appelle que suis, que je m'appelle que te Okay, okay. Es Puerto Loco! Putana! gun. What's she doing here? You shouldn't be here. What? I'm never leaving You need to go home. Forget about me. It's the only way you'll be safe. Warning. Ring closing. We'll head to the bunker. Resupply. We should get to high ground. That's what my mom always says. What is the Syndicate thinking, eh? Letting a pup join the game. I'm a human person. You should stay here. It's safer. We're not leaving her. We're a team. We look out for each other. Sure. It's our funeral. I love you. Is it true? Did you do the things they said? Of course not. But all that matters here is what people believe. It's my fault you're in here, isn't it? only I'd listen. We all make our own choices. I'm here because of mine. I'll get you out. Get your out. everything, child. If you end up here, it would destroy me. Guards, we're done here. No! I won't leave you! Ciao, Mike. you, kiddo. I was supposed to look after you, not the other way around. We're a team. We look after each other. We have a winner. I did this for my mom, Xenia Contrera. She's been wrongfully... Good start, my wild one. Čo tu máme za skiny, ukáž to? Strašne tučná. Ale extrémne. Čo má za nohy, ty kokot? Hovedko. Ty pičo. Tak si kokot, nie? OK. A čo teraz? Jak to prebijem ako? To je len jeden? Ty pičo. Ako vyzerá to incident, tá postava mi príde trošku viac OP. To je jaká jeba, kámo. Oni to vedia zabiť, tú, tú, tú, tú mačku. Podľa mňa vedia. Es puerto loco! Putana! Poď nejaké viny. A Uh, hello, my friend. How are you doing today? Nice talk, brother. I like you. You are very kind. Uh, you are from Russia or uh, from Belgium or from France. Je m'appelle que suis, que je m'appelle que te Okay, okay. So I'm going land here. You can land uh, near me. It's going to be okay, fun, you know. Ty koko, to je jak OP! Uhú, to je jeba! To mi označia koko. Wow! Pičo! Ty pičo. Kámo, tak si piča. To je jak OP snajperka. Kámo, to ti označí aj Kristu, Kristu Mariu. Kamo, ale to bude taký pain proti tomu hrať. To ti hovorím. Pretože to ti označuje osoby, ktoré be bežia. To je proste halus, toto. To je najlepšia postava, ako mohli mi mysleť ty kokot a zároveň najväčšia opäť kokotina. Kokot, dúfam, že dostanú na piču. To čo spravil? Pána boha. To henty ma zabili. O ti jebo. Proste bagane. Pomoc! Kde? Tu máš, sadni. A kde ideš? Áno. Sekunda, scan. Poďme. Track. Zde mi niekto, ešte? Ne, ne, som strelom. Bože, ten Altix s tým, fú, laserom je Proste mi to samo otevírá software. Tu bol čača, here. Motorku. Pusky! Predo mnou Fajtos. To je z vrchu high ground. Baka, baka, baka, baka. bacha. Rakety. У меня? Лати. Нок. Куда последний? Чё? Крак. Нок. Тиммейт им. На мосте снипа. Ma Marku? Má jedno HP, ty kokor. Skús po ňom strelať. Ale načítávaj sa, ty kundo. Toko? Marknutý? Vráca, vráca, mokrý, vráca. Musím siahnuť. Siahnime to. Poďte sa kaňo naspäť. Poďte, poďte, poďte. Pred nami by mal byť o, nejaký kokot. Fajte pre mnou. To je pičovina. Nestrelaj po noknutom. U mne. Spajkovi pomôž, tam sú traja hore. Marknem ho. 80. Nemarknem, on markol mňa. Dole, dole, dole, dole, dole! Dělaj si zipu. Crack. Ne, mrtvý, mrtvý, držte, držte, držte. Minus 140 dostali. Utíkaj dál. Je, zóna, je zóna. Zóna, zóna, zóna. Nie, nechod dolu. Nepotrebuj nic, ja mám. Poďte, poďte, poďte. Ticho? Na mne, na mne. Musím ísť dole. Nechoď, nechoď hore. Lebo oni majú high ground. Oni musia skočiť dole. Poďme, poďme hlbšie do zóny, zoberieme si strechu nejakú. Ej, zipu! No jednu o jednej vieme, tá príde zľava a táto je tu niekde napravo, núka si fajtili. Ko... Sa nebude dobre fajtiť. Ko mne, ne, mne, sa nebude, mne sa moc nebude dobre fajtiť, keď mi rozumieš. Tu tracknout? Máš track? 50. no, no, no, no, no, no, Dostali všetci traja track, kámo. Musíme ísť, musíme ísť, musíme ísť, teda jeden play. Dobre. Oktej má jedno, Oktej má jedno. Ja ho vidím, no. Ja som tady schovaný, Na mne sír? Posledný, posledný. Daj. Mne už fajtí. záda. vám Na mne? Dva. Skoč dole, kedak. Nemůžu. Já, ne, já nemůžu za tebou. Dva Jsou dva krek. Idem. Nok. Nok. Pome. Aj, Počkaj, to je jaký damage dáva ten alternátor, keď som ho tagol? Kamo, to bolo hlavne ve full taký strong, jak bláza, no. To je... Celý level za jednu kámo, ja, po, tú predposlednú skvadu, ja som všetkých troch Markov, kámo. Všetkých troch jak pikli. Oni museli byť v piči z toho.